kekal yang moleknya iaitunya amal soleh dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan dapat menerima pahala yang demikian itu melekat orang-orang yang sabar. Inilah balasan yang secukup-cukupnya bagi orang yang sabar hidup dia dalam amal ibadat, dalam usaha, dalam pengerti cara hidup atas muka dunia kena dok pacar dengan go tu go ni banyak perkara serta dengan orang berimeh dan beramal soleh pula ini sudiat manusia kalau sekiranya dapat apa peher supaya dengan ni maknanya berjaya lah seseorang manusia walaupun kita tengok dogo-dogo tamada dia pun tapi dia reti cara hidup dunia tak ada tomok halobo tak ada nuk pasang do'oh Gapo-gapo, gapo-gapo dunia, gapo-gapo dunia ha, ni kita kena ingatlah katanya dunia Allah Taala wi kepada manusia kepada siapa yang dia kasih dan dia tak kasih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر ۖ لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين ayat 80 sampai 83 suratul qasas ayat 80 81 sudah pun kita baca dah tapi ulas sekali lagi sebagai sambung ayat berikutnya dan berkata pula orang-orang yang diberi ilmu di antara mereka maknanya orang yang diberi ilmu pengetahuan hubungi dengan agamu dan orang yang memahami hakikat yang sebenar kehidupan dunia dan akhirat di antara mereka ada di antara kaum korun saat ni ataupun orang yang duduk sekali segenerasi dengan korun dia kata kan kata nasihat kepada orang hak tomuk halobo nuk supo dengan korun janganlah kamu berkata demikian pahala dari Allah lebih baik bagi orang yang berimeh dan beramal soleh. Itulah. Hak lebih kekal yang dikatakan al-baqiyatus salihat. Yang kekal yang moleknya iaitu amal soleh dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan dapat menerima pahala yang demikian itu melainkan orang-orang yang sabar inilah balasan yang secukup-cukupnya bagi orang yang sabar hidup dia dalam amal ibadat dalam usaha dalam pengerti cara hidup atas muka dunia kena dok pacen dengan gotu gani banyak perkara serta dengan orang berime dan beramal soleh pula ini sudiat manusia kalau sekiranya dapat apa peher supaya dengan ni maknanya berjaya lah seseorang manusia walaupun kita tengok dogo-dogo tamada dia pun tapi dia reti cara hidup dunia tak ada tomok halaba tak ada nok pasal doa gapo-gapo gapo-gapo dunia gapo-gapo dunia ha, ni kita kena ingatlah katanya dunia Allah Taala wui kepada manusia kepada siapa yang dia kasih dan dia tak kasih ni ada di dalam hadis ni tak hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allah qasama bainakum akhlaqakum kama qasama az arzaqakum sesungguhnya Allah bahagi di antara kamu akhlak ada orang akhlak mulia orang akhlak tak mulia samalah juga Allah bagikan rezeki di antara kamu ada orang boleh banyak. Ada orang boleh sikit. Cuba kita gambar dah. Eh. Katanya Allah bagi kepada manusia ni. Ada belakang sikit sebanyak. Bukan sama dah. Ada sikit sebanyak. Wa inna allaha yu'til mala man yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah bagi harta benda kepada orang yang dia kasih dan orang yang dia tak kasih. Dia bagi belakang. Sengah-sengah orang seni, sengah orang tak seni. Alhamdulillah. Bahkan kadang-kadang orang hak diraka kepada Allah lebih kaya, lebih seni daripada orang hak duk taat kepada Allah. Tapi wala yu'til iman illa man yuhibbu. Tapi orang yang Allah Taala kasih saja dia wi ime, Dia wi pahami. Dia wi reti ugamu atau ah, cer tu Allah Taala kasih. Orang ada jeliru, berasa nak amal, takut kepada Allah. Hidup dia, benar yang dia duk buat semua tu betul belakang. Cik katanya orang tu Allah Ta'ala kasih, nak jadi dia duduk atas jalan yang betul. Tapi kalau orang yang Allah Ta'ala tak kasih. Supaya kita, ni tabiat manusia, dia yang beci korang, sore-sore, dia katakan, ikut mung ikut mung mu nak buat lagu mana mu nak game mana tak sik klik mu nak klik ikut mung tu beci lah tu ya ploy lalu dah apa tah lagi kalau sekiranya Allah Ta'ala beci kepada kita wal'iyazubillah kita minta sama Allahumma habib ilayna al-iman kun-kun lah doa ni sama ada dibaca di dalam doa kunuk ataupun kita sendiri duk baca Allah Mahabib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wahai Allah wujadikanlah kepada kami ni kasih kepada iman wujadilah iman ni wujadi kasih wujuduk di dalam hati kami ciwi-ciwa sokmu berasa duk, duk, duk, hidup sokmu lepas tu wazayinhu fi qulubina dan wujadilah iman saat ni dihias Hias ni makna apa? Ada ciwit-ciwa, ada fu sokmo, gerak hidup sokmo dari hidup kami. Wa karih ilainal kufra wal fusuq wal isyan dan wujadi beci kepada kami apa? Al kufra kufu. Apa lagi? Wal fusuq fasik dan isyan diaka. Tiga perkara ni jangan we ada dalam hati kami. Tahu. Anin cer katanya orang yang Allah Taala kasih Allah beri benda-benda hak molek. Hak geligo-geligo. Bukan dalam bentuk harta benda sangat. Sebab apa tu? Ayat yang sudah pun kita dengar dalam semaya tiawih ataupun kita duk baca sendiri Tuhan kata kena walau basatallahu rizqa ibadihi labagaw fil ard jika Allah buka pintu rezeki kepada hamba-hamba dia boleh banyak berlaku Masya Allah labagaw fil ard nescaya mereka itu akan hanale akan kedabai akan buat maksiat banyak di atas muka bumi sebab kekayaan eh, cuba kita gambar orang okay, dia ada duit serta dengan tak pandai kontrol lemuh ime. hok tu dah duk joli joli dengan tino joli dengan jawab dia sangsan duk dalam kelum dalam sangkong go tu go ni go tu go ni masyaallah sebab apa tu sebab dia berasa katanya dia kaya dia boleh buat belaka terutama sekali orang-orang yang tidak ada ugamu lagu tu pas cuba kita gambar korun ni jalan ni Wallahualam lah kita tak tahu juga kata korun tu agama gapa dulu tapi cerak dia tak turut Nabi Musa dia pergi agama gapa kita tak tahu semua agama lama tak tahu tapi tak keluar zakat tak sedekah serta dengan angin kedai berasa katanya dia lebih segala-gala itulah orang-orang yang berimeh pada waktu tu pakat nasihat kepada kawegu dia jangan kamu duk tomok supaya dengan korun sangat sebab apa? korun adalah orang yang diraka kepada Allah dulu dia miskin tapi lah ni dia kaya dia mula lupa segala-gala kepada Allah akhir sekali Tuhai kata kan fa khasafna bihi wa bidarihil ard saya baca dah kemarin ni tapi ulas sekali lagi Lalu kami timbuskan dia bersama-sama dengan rumahnya di dalam tanah. Menjadi tergelar sikit, sikit, sikit, sikit, sikit. Maka tidaklah ia mendapat sebarang golongan yang boleh menolongnya dari azab Allah. Tak ada siapa nak boleh tolong korun pada waktu itu. Umuh dia, harta dia, serta dengan diri dia sendiri pun ditelai, ditelai, ditelai. Saya ulas sekali lagi dah, benar hak rakyat dah. Sehingga ulama rakyat katanya, Siapa ke hari kiamat bombing duk telai dia sikit sari sikit sari Imam Al-Qurtubi ayat katanya korun kalau dia tinggi setara mana maka dia akan tergelai dalam tanah setinggi dia kalau misal saya misal ni katanya 2 meter misal saja tu orang tinggi 2 meter maka korun bombing telai dia sari-sari 2 meter turun turun turun turun turun turun เท่ากับส่วนสูงของตัวเอง sekali dengan harta benda dia duk tergelai sokmo dari tanah ni ulama berpendapat di dalam kitab-kitab tafsir masya-Allah bermaknanya kubur dia wallahualam kita tak tahu katanya ya situ dah kubur dia orang Arab letak namanya Buhairah Qurun duduk di Mesir Buhairah ni artinya laut kecil kalau kita kita tengok dah eh masa hari tam kelang tali sai tapi ada laut Bukan laut omok berubur pun Jadi sungai besar situ Tak suka katanya Di tengah-tengah pada pasir Ada sungai besar Situlah dinamakan Buhairah Korun Yang dipercayai katanya Situlah Korun ditegelai oleh Allah Ta'ala zami dulu Maka jadinya sungai Supaya dengan Dead Sea yang Allah Ta'ala balik bombing kaum Nabi Lut pada zaman dahulu yang duk jimuk setubuh jatah sama jatah jatah sama jatah maka Allah raya di dalam Quran fajalna 'aliyaha safilaha kami jadikan bombing hak duk atas jadi duk bawah hak duk bawah jadi alih atas kuam lalu dah sebab tak siwi hidup orang yang diraka kepada Allah atas muka bumi duk buat contoh tak molek tapi timurnya semula mari di zamir umat Nabi Muhammad SAW yang orang duk main zamir sekarang ni jatah dengan jatah jatah dengan tino tu jadi tamada dah manusia dengan menata pula duk cocok kata unuh habis rabuk atas dunia ni tapi Allah Taala duk duk jaga lagi jaga lagi mana rahmat Allah Ta'ala tak buat turun lagi bala yang manusia duk buat karuk gotu gani gotu goni la ilaha illallah itulah Allah rakyat di dalam Quran ngepek kalau kita sama-sama manusia dah ngepek hangit siam Allah Duk rakyat rakyat rakyat rakyat rakyat rakyat orang yang dengar tu aci bising telinga bosak oh mengapa ni duk ngepek wah tu lah Allah Ta'ala dia ngepek dalam Quran serta dengan dia panggil dia seru pula jangan dia buat lagu tu jangan dia buat mu ingat molek umat-umat dulu aku peracuh banyak walaupun mereka itu sikit ya tak ramai seperti sekarang ni sekarang ni umat di dunia Masya Allah banyak lebih daripada 8 ล้านคน 8 juta ribu apa 8 juta 8 cepat halang 8,000 juta orang di atas muka dunia sekarang ni lepas tu lebih daripada sekerak dunia kafe cuba kita gambar orang Islam berapa persen dan orang kafe semua tu orang kafe walaupun agama Sikh, Hindu, Pram, Chen agama apa Nabi ayat katanya Al-Kufru Millatun Wahidah orang kafe ni adalah soh ya agama dia bukan katanya duk bagi hak tu, hak ni, hak tu, hak ni soh ya agama dia kafe, kafe Islam, Islam Lepas kita orang Islam pula, Masya Allah, perangai-perangai Kafe ni kadang-kadang ngecik masuk. Masuk dalam jiwa kita. Sama ada akidah, perangai cara hidup. Hak tak-tak molek orang kafir duk buat, serah masuk dalam jiwa orang-orang Islam. Allah, hak ni ngaji. Saya nak ayat dah. Marilah kita pakat bentuk diri kita, pakat ngaji, pakat reti, ambil hak Islam. Islam ajar lagu mana maka lagu tu itulah kita kena kembali semula kepada Quran dan sunnah ingat malam dah kelik kepada Quran dan sunnah ngaji wujud sungguh sikit-sikit sikit-sikit lama-lama dia habis lah. siapa tujuan kita ngaji pas sunnah nabi pun wujud kita mado kita berasa katanya kita ngaji sunnah nabi ajaran nabi ni sudyot sudyot cara hidup kita yang betul. Sehingga Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dia katanya <coughs> Nabi ngajar kepada kami semua siapa basuh berok. Tengok. Nabi ngajar siapa basuh berok. Cuba kita buat soalan dah. Eh. Soalan bodoh-bodoh ni. Bodoh-bodoh lagi mana? Nampak tamada soalan. Saya tanya, kita pandai basuh berok bila? Cerak nah, Waktu kecil-kecil lagi Sapakah rening Sapakah sakning kita berok Kita basuh sendiri Lepas pada mok kita Ajar kita Menggonyuh sendiri Gonyuh, gonyuh, gonyuh, gonyuh, gonyuh, gonyuh. Buat kita reti cara bahasa berok Nak ayat katanya Tak ada kena ada Tak ada Tak mesti ada orang ngajar kita Cara basuh lagu mana Tok tangil lagu mana Cucu lagu mana Tapi Nabi dia ngajar sahabat Nak ayat katanya benar besar Dia ya tak ngajar kau Ui, pen-pen bedai Siapa kau bahasa berok, Nabi ngajar juga. Pas benar, hak besar. Mustahil sama sekali kalau sekiranya Nabi tak ngajar. Itulah nak ayat katanya Nabi ajar so-so. Wit teach, wit nak jadi orang duduk di atas jalan yang betul ni. Nabi royak so so so. Lepas tu Nabi ใช้จิตวิทยาสูงในการสอน Dia tak ngajar ruang bob sekaligus dak. Tapi dia beransur-ansur sikit sikit sikit sikit sikit sikit. Lama-lama daripada orang jahiliah patuan duduk tak ada peraturan siapa ke orang tu jadi orang yang berdisiplin tinggi. Orang ada rabiat witnai tinggi, pahamnya yang betul. Tu Nabi ngajar. Ya cai วิธีการแล้วก็มันอัตดรุจค่อยเป็นค่อยไป tu dah saya duk royak katanya Nabi ไม่ได้ปฏิวัติสังคม แต่ Nabi ปฏิรูปสังคม kalau ปฏิวัติยกความ lalu bom dia tak boleh tengok orang pasal buat apa-apa tak kena nak marah lalu nampak tak supa dengan dia bok lalu dah marah lalu dah ใช้อารมณ์ใช้ความรู้สึก tapi Nabi ใช้สติใช้ปัญญาแล้วก็ใช้เหตุผล Ya ubah manusia ni sikit sikit sikit sikit serta dengan dia berdoa sama minta ya Allah jadikanlah umat aku umat mulia. Orang kita kena mulia dengan sunnah Nabi dengan ajaran Allah. Insya-Allah molek. Jauh dah saya pergi ni Kecik ha korun Ditegelai Dalam bombing Kita pun tak tahu katanya korun agama gapo. Tapi yakin katanya dia tu hair royak Katanya orang diraka kepada dia Cik tu Kita boleh peratap terang lalu Korun adalah ahli ni aku. Haman Fir'aun Ahli ni aku. belakang Tak salah kita sebut Sebab apa? Sebab tu hair royak dalam Quran Abu Lahab dengan isteri dia Ahli ni aku. Tapi kita jangan duk pergi kufur orang hak beragama Islam, kita pergi kata dia ahli neraka ni tak boleh. Sebab syurga neraka bukan kerja kita duk pergi hukum orang. Allah yang nak hukum siapa betul siapa salah nanti tengok di akhirat sikit lagi. Kita minati siapa ajaran royak-royak apa tu kita sendiri kena amal, kena jadi molek, kena jadi berjuruh. Hidup kita pahal amal, pahal amal. Lepas tu saya sebar kepada orang Gapoh tak boleh royak Royak royak Nemo nak dengar tak sini Macam riang kita Nak pergi bangkap Kumheng orang Tak boleh Ha tu Tengok tak habis juga ya Allah Nah Ajak Saya nak ajak duk perhabis Sampai ayat 83 Tapi masa habis Insya Allah kita Di sikit-sikit semula Untuk Ambil Sedikit sebanyak Benar yang ada di dalam Quran ni Masya Allah Supaya lauk dah Banyak Lepas tu mari sem nah, Dengan hadis Nabi dan Satanakan, hitkan Yang duk berlaku pacuban ni Kita sem untuk menjadi lebih peher lagi Isi-isi yang ada di dalam Quran Nah sekadar itulah Wallahu'alam wa sallallahu ala nabina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh